सब्सक्राइब करिए डिजिटल मंत्रा चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल मंत्रा चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने घर बैठे अपने बिजली का बिल जमा कर सकते हैं अब आपको बिजली का बिल जमा करने के लिए ना ही लंबी लंबी लाइनों में लगने की आवश्यकता है ना ही अपना फालतू समय व्यस्त करने की आवश्यकता है तो दोस्तों आप बिजली का बिल ऑनलाइन कैसे वहाँ कर सकते हैं इस सेवा का आप कैसे लाभ उठाएं ये देखने के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी होगी तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी जो बिजली विभाग की शार खोल लीजिए जैसे U P P C L ये खुलने के बाद आप देखिए U P P C L dot O R G आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए बिल पेमेंट फॉर रूलर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है बिल का भुगतान करें आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर या कनेक्शन नंबर डाल देंगे दोस्तों आपका अकाउंट नंबर कनेक्शन नंबर कहाँ से मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा ये देखिए आपकी जो बिल आता है उस पर आता है ये देखिए आपका ये बिल नंबर है ये वाला जो आपका बिल नंबर है ये वाला आपका अकाउंट नंबर है तो दोस्तों इन दोनों में से कोई सा भी आप यहाँ पे डाल दीजिए यहाँ पर डालने के बाद आप यहाँ कैप्चर कोड डालिए और इस पर सबमिट कर दीजिए तो दोस्तों जो भी आपका बिल होगा जितना बकाया होगा जो कुछ होगा आप यहाँ पर दिखा देगा दोस्तों उसके नीचे पे का ऑप्शन आएगा वहाँ पर वहाँ से आप पे कर सकते हैं इसके लिए या तो अपना डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी आपका सुविधा है वो यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें देखिए आप और बहुत सुविधाएं इसमें इसमें या वैकेंसी निकलती हैं या आपके मोबाइल पर मैसेज आने की सुविधा लगवानी है वो भी आप यहाँ पे बहुत सी वैकेंसी हैं तो दोस्तों आप इस साइड का और बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें